sizawucela abantu bazosinceda ngale sisombulele le ngxaki ne ndimamele le ngxaki ithini kukho iigusha ezilithoba neenkomo ezintathu ebuhlanti yintoni umahluko phakathi kweegusha neenkomo ne masiphinde okokugqibela kukho iigusha ezilithoba neenkomo ezintathu ebuhlanti yintoni umahluko phakathi kweegusha neenkomo kungawo sicela uzosinceda sisi sicela ukungawe asizobele ezi nkomo zethu zingaphi inkomo zethu eyo hayi mas xaxo xaxo iingoma zethu zi okay sifuna iigusha zethu zingaphi iigusha zethu zintlani iigusha zethu hayi sikwafanga imamele ndinakobendifunda iigusha zethu zingaphi eke mntana uyamamela zingaphi iigusha zethu ziyi-nine iigusha zethu sicela uzizobela iigusha zethu eziyi-nine apha ukuxoxa zingaphi ziyi-nine ne olrayithi siyavumelana naye uba ziyi-nine ehe ziyi-nine good girl ungayohlala phantsi olrayithi lubabani sicela uzozizobela iinkomo zethu khawuleza lubabalo e hey. jonga kuba siyathelekisa ke ngoku sifuna ulubabalo asizobele iigusha zethu apha iinkomo zethu apha ezantsi kweegusha zethu zizobele apha kulo mgca zingaphi si zingaphi kaloku iigusha iinkomo zethu zi iinkomo zethu zingaphi zintathu iinkomo zethu Hey, good boy. Nkosi ke mntanam. Zingaphi ile nto ka iinkomo zethu? Zintathu. Masithelekise ke ngubani umehluko phakathi kweegusha zethu neenkomo zethu ne jonga yabona zinazo ezi ziyalingana ezi so ulubaba lo usuzobele mos sabona osazimetshisa ezi ne sazimetshisa zintathu because zintathu intoni ziintoni ezintathu iinkomo yintoni kumehluko banoxa bayintoni umehluko ngubani ngu-six wethu umehluko ne okay jonga ke le nto xa siyibhala ngesivakalisi samanani sizawuthini sawuthi nine ehe very good sithi thabatha thabatha bani three zenza zenza u-six natso ke bantwana babo mamela yonke le nto ke ngoku sizawuyenza phi ezincwadini zethu ne okay